Maraming nagtatanong dun sa what's this? Break Stalkers. Yeah, tama. Yung Stalkers Part 2. Get your hands in character. Emotion guys, emotion! Patamain nyo rin yung down sa kanya. So? Feel the moment. Ha ha ha Sprint okay. Dako, umiiyak na yung kumuko. Mabilis yung zoom ha. Ah. Sakit sa mata no? Kailangan kasi na umiiyak tayo sa mata. Sorry. Oo nga. Eh. Sorry, sorry. Sige pa, pusok pa. Uh, galing po sa itlog na bugok. Action! Here we go! Action! Action! Wabe, kuha. Bigay na garaya. Spirit! Anong bala, David? Wala ka na sa frame. Sorry. Oh, Tayo pa rin. Hanggang... So! Atras na lang ako para mas malaki yung kaka. Oh! Ang kainis yung gilid. Pero sige. Ayos pa yung kanal. Brian. Obis na obis. Mali sa play-play. Tingin sa camera. <laughs> Okay. Ganyan. Tapos, Paino title ng upload, but 11 po. Tapos mo pa test. Tapos pa. Happiness na why ah. Meron kasing ganun na hashtag. 100 day of happiness. Kulang kami sa oras. Um, akala namin, kaya namin i-shoot ng i-shoot lahat ng isang araw lang. Brags.